面对扫踢大师级的防守反击到底什么样？假如防守反击有段位，青铜，就这，白银，没走开，黄金，蹦蹦，钻石，蹦蹦，大师，蹦蹦蹦蹦蹦蹦。 反反击有很多，踢我我躲，嘣躲闪反击，对吧？他踢我中闪，我隔挡反击，对吧？踢我中闪，嘣拍击第一扫踢。他有没有大师级的？会的人特别少的，真的有啊，我很少教啊。 再来一遍，嘣嘣！大师级的是把力卸掉，英文叫 parry。这个动作真的是大多数会这个招的，我们的中国选手或中国的爱好者或中国的教练，这招都是我在网上教的。中小踢看怎么去拨开，讲过细节好吧？拨开这个力卸掉，在它即将或者刚刚踢到你手臂的时候，嘣，卸掉这个力啊！很多时候反击我们就卸过来，腿过来，对吧？然后身体。 反击啊，或中扫、高扫，还有一种反击方法，其实非常刁钻，是你拍完之后，这个时候的腿挂在你的手上，挂一点点，然后等一下松手，在他彻底落地之前，或者刚刚落地的时候失去重心的时候，你直接右腿起来。这个动作其实对方很难防守的，而且你很容易对方不小心的时候，你踢到他眼睛。而且这招我告诉你，真的没什么人会用。 底下留言，如果喷这招的朋友，你不太聪明。来，来一个，咱，嘣嘣，看这招特别好用，而且非常逆大家逻辑。常规的提，嘣嘣，看常规的再来一遍，拨开，嘣嘣，拨开，对吧？常规的，非常规的，走，嘣嘣，你看，非常的难防守，而且对你腿部协调性考验是要一些的，对吧？好吧，感谢收看。